солдат Я не спал пять лет, у меня под глазами мешки Я сам не видел, но мне так сказали солдат И у меня нет башки, не отбили ее сапогами Йо-йо-йо, комбат орёт, разорванный рот у комбата Потому что граната белая вода Красная вода не лечит солдата района Видят солдат, мама залечима Я солдат, солдат забытый богом страны Я герой, скажите мне какого мана О -о -о -о. грустно, а когда остается один патрон Только я не реву Последний вагон, самогон, нас таких миллион О-о-о-о, я солдат и я знаю свое дело, мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война тебе недовольна. Я, я солдат.

Брошенный ребенок войны Я солдат Мама, залечи мои раны Я солдат Солдат забытой богом страны Я герой Скажите мне, какого романа